क्यान्डी क्रसको लास्ट लेभल कस्तो रहेको छ नमस्ते साथीहरू म होस् तपाईँलाई मेरो च्यानलमा एकचोटि फेरि सकेको छ साथीहरू आजको भिडियोमा तपाईँहरूलाई भन्नु छु क्यान्डी क्रसको लास्ट लेभल कस्तो रहेको छ सो म तपाईँहरूलाई खेलेर देखाउनु गइरहेको छु तपाईँहरू पनि खेल्न चाहनुहुन्छ भने मलाई त होला कमेन्ट गर्नु होला म अर्को भिडियो अवश्य बनाउ बताउने बनाउनेछु जसमा म तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु कि कसरी तपाईँहरूले क्यान्डी क्रसको सबै लेभलहरू खेल्न सक्नुहुन्छ नकटाइकन सो अब चाहिँ राम्रोसँग नगरेर लागौँ भिडियोतर्फ सो म क्यान्डी क्रस एप्लिकेसन ओपन गर्छु सो म साथीहरू एकछिन वेट गर्नुहोस् म लास्ट लेभलतिर गइरहेको छु त्यो साथीहरू अब स्क्रोल गरेपछि केही पनि हुँदैन हामीहरू लास्ट लेभल रहेको छ six seven eight five six thousand seven hundred and eighty five नै लास्ट लेभल रहेको छ सो म तपाईँहरूलाई यो खेलेर देखाउन गइरहेको छु सो सिम्पली म योमा क्लिक गर्छु र हामीहरूको साउन्डमा देखाइसकेको छ six thousand seven hundred eighty five level so साथीहरू सो एकछिन वेट गर्नुहोस् सो यो ओपन भइरहेको छ सो युएफओ सोमी सोमी सो अहिले त मेरो के आयो के आयो आफै कटिहाल्यो साथीहरू तर अघि नैसम्म यो आएको थिएन सो यसरी खेल्नुहोस् साथीहरू सो एकछिन वेट गर्नुहोस् म खेलिरहेको छु तपाईँहरू पनि यसरी खेल्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मलाई तल कमेन्ट गर्नुहोला साथीहरू सो यति मजासँग खेल्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरू पनि सो सिम्पली अब यो लास्ट लेभल रहेको छ so last level of Candy Crush म यहाँ तपाईँहरूको सामना खेलिरहेको छु सो यसरी मस्त यहाँ साथीहरू तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ म यसरी खेलिरहेको छु तपाईँहरू पनि खेल्न चाहनुहुन्छ भने मलाई तल कमेन्ट गर्नुहोला सो म यसलाई कसरी खेल्ने क्यान्डी क्रसको लास्ट क्लास लेभल भनेर सो तपाईँहरूलाई भन्न गइरहेको छु सो यदि तपाईँहरूको मनमा क्वेसन थियो कि क्यान्डी क्रस कुन लेभलसम्म छ भन्दाखेरि सो हामीहरूले थाहा पाइसकेका छौँ कि क्यान्डी क्रस रहेको छ six thousand seven hundred and eighty five लेभलसम्म सो योभन्दा बढ्ता पछि अझै आउला तर अहिलेसम्म भनेपछि six thousand seven hundred and eighty five लेभलसम्मै रहेको छ सो तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ म यहाँ यसरी मजासँग खेलिरहेको पनि छु यदि तपाईँहरू पनि खेल्न चाहनुहुन्छ भने मलाई तल अवश्य पनि कमेन्ट गर्नुहोस् म यसको रिप्लाई गरेर तपाईँहरूलाई कसरी खेल्ने भनेर अर्को भिडियो पनि बनाउने नै छु सो साथीहरू अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ लास्ट एक दुई तिनवटा रहेको छ सो अब हामीहरू यहाँनिर यो पटक फालिदिउँ लन्च सो अब हामीहरूको यो लेभल क्रस भइसक्नेछ सो फाइनल लेभल क्रस गरेपछि के हुन्छ भनेर पनि हामीहरू अहिले तपाईँहरूलाई देखाउने रहेछु <sighs> सो डाइरेक्ट फाइनल लेवल खेलिरहेको हो सो एक हमीर को लेवल क्रस भैस लगभग सो कैंडी क्रस को फाइनल लेवल कटाइसकेका छौँ साथीहरू मैं फर्स्ट टाइम कैंडी क्रस को लास्ट लेवल सो अब हर यहाँ के के सो यहाँ वंडरफुल लेवल कम्प्लिट भनेर आइस so level complete so three star so त्यसपछि भने केही पनि भनेर साथीहरू <laughs> मैले तलपट्टिको लेभलहरू नखेलेर होला सो तपाईँहरूले भएको छ यहाँ कसरी क्यान्डी क्रसको लास्ट लेभल कस्तो रहेको छ भनेर यदि तपाईँहरू पनि खेल्न चाहनुहुन्छ भने मलाई तल कमेन्ट गर्नु होला र यदि तपाईँहरू युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र साथीहरू तपाईँहरूले भिडियो कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव तपाईँहरूको क्वेसन सो आज मैले एउटा अर्को टपिकमा भिडियो बनाउनु खोजेको सो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूले मलाई तल कमेन्ट गरेर भन्नु होला र मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र भिडियो मन पऱ्यो प्लिज भने यसलाई लाइक गर्नुहोस् र आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोस् कि क्यान्डी क्रसको लास्ट लेभल कस्तो रहेको छ भने यदि तपाईँहरू खेल्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मलाई अवश्य पनि भन्नुहोस् सो आजको लागि नै म तपाईँहरूसँग मिल्छु एउटा अर्को भिडियोमा तपाईँसँग मलाई लागि गुड बाई जय नेपाल